姜粉喷鼻恢复嗅觉味觉案例。嗨，大家好，我来自新加坡，今天真的很荣幸能来到这个岩石点东来的交流这个培训班。张医师研发了一种新的东西，就是把姜粉灌入鼻子啦，还有灌肠啦这些，我觉得来讲就蛮蛮长，就是蛮新鲜的事情。 就是有一个事情困扰了我很久，就是我的我的味觉还有我的嗅觉，经历多年，了，有时吃东西有吃到，有时有味道，有时闻到没有味道。哎，刚好碰到一个同学，我就跟他讲，告诉我的情形，他就拿了一个姜粉，从我的鼻子这边喷了一喷了一滴，那边的喷了一滴，过了十分钟。 就是很神奇，我吃东西都有味道了，闻我我我闻东西都闻到味道，我真的很开心，真的感谢啊，张医师把这个真的好佳好的东西带来进了新加坡，让很多人都很人都要受益，真的感谢张医师。